komil xudo insonlarga faqat yaxshilikni istaydi deb yozibsan buni qanaqa tushunish kerak chunki xudo hammani jannatga kirishni xohlaydi yaxshi agar shuni xohlasa nima uchun hammamizni shunchaki jannatga kiritib qo'ya qolmaydi ustoz siz ham bizni katta sinfga o'tishimizni xohlaysizmi xohlayman unda nega bizni imtihon qilasiz